तर नमस्कार मित्रांनो मी आशितोष आणि हे आपलं channel don't know A V gaming मला माहित आहे की हे चॅनल आपलं गेमिंगचं आहे हे काय मी दाखवत आहे कारण की आपला फर्स्ट ब्लॉग आहे आणि आपल्याकडे काही मोठा स्टुडिओ आहे गेमिंगचा तर ह्यामुळे मी असंच बाहेर निघाल तो फिरायला तर चला मिळतो व्हिडिओ शूट करू आणि मेन म्हणजे की मी व्हिडिओ शूट करण्यासाठीच आणतो बाहेर की चला आपण वातावरणाचा मी थोडाफार व्हिडिओ टाकून आपल्या व्हिडिओमध्ये चॅनलवर टाकूयात तर आपल्याकडे जास्त काही नाहीये आहे स्टुडिओमध्ये दाखवायला पण म्हणजे काय आहे ते दाखिणार नक्की दाखिणार चला आपण बघूया आपल्याकडे काय काय आहे तुम्ही पण बघा नक्कीच भावांनो आपल्याकडे इतकं सामान आहे भावानो जास्त काय नाही एक फोन आहे ज्याने मी व्हिडिओ रेकॉर्ड करीत आहे आणि हे आहे बोयाचं माईक ज्याने मी व्हिडिओ मतलब व्हिडिओचा आवाज एडिट करतो म्हणजे याच्यावर बोलून रेकॉर्ड करतो आणि मग एडिट करतो असा या प्रकारचा आहे बोया माईक आहे एकदम चांगला आहे डीएसएल कॅमेरासाठी ते लावलेलं आहे ते काय आपल्याला माहित नाही पण आपल्याकडे डीएसएल कॅमेरा नाही आहे आणि ही वय आणि पेन याचं काय आपल्याला काम पडत नाही आपल्या गेमिंग मध्ये पण रॅप चांगलं येतो याच्यासाठी आपल्याला कामे पडते कधीतरी आणि हे आहेत आपल्याकडे फिंगर याचं काम आपल्या मोबाईल साठी गेम खेळण्यासाठी होतं हे सर्व तुम्हाला माहितच आहे पण याच्या आधी तुम्ही करा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब मित्रांनो म्हणजे नक्की करा एवढंच आहे आपल्या स्टुडिओ मध्ये याच्याशिवाय काही नाही म्हणजे याच्या पुढे येईल चांगला व्हिडिओ म्हणजे नंबर एक येईल भावांनो पण सध्या आपल्याकडे याच्यामध्ये काही नव्हतं म्हणून मी म्हणलो चला व्हिडिओ रेकॉर्ड करू थोडाफार आणि थोडंफार काहीतरी बाहेरचं वातावरण टाकू हे बैल आहे आणि मी दिसतात आहे फिरायला खूप छान वातावरण आहे चालू म्हणजे काय सांग पावसाळ्याच्या दिवसांनी असं वातावरण थिंडायला खूप छान वाटतो अजून एक बैलगाडी आणि बैल आहे तो बैल आपण हिरवगार झालेला आहे मस्त वातावरण आहे चला आपण आता जाऊया येत आपण आलेलो आहे पाण्यामध्ये म्हणजे पहिल्यांदा मी जीवनात पहिल्यांदा म्हणतो फर्स्ट टाइम बसलेलो आहे जहाजीमध्ये पण इतकं काय मला विशेष वाटण झालं कारण की आपल्याला पोहता येतं म्हणजे मला मेरे को तैरने को आता है ऐसे बोलते हिंदी में चलो कोई बात नाही आपण को तैरने को आता है इसलिए कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा पर अच्छा है चलो मस्त है एकदम तो ये है अपन के मतलब डाले गाँव मतलब एक गंगा है यहाँ पर और बहुत अच्छा वातावरण चल रहा है तो फ्रेश लग लग रहा है हिंदी अच्छी तरह से बोलने को आ रही पर मराठी चांगली बोलतो मी कारण की मराठी माणूस आहे यामुळे मराठी चांगल्या प्रकारे बोलत आहे आणि भावांना तुम्ही करा ना यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करा नहीं इथून आता मी जात आहे घराकडे तर बस एवढंच म्हणतो की लाईक शेअर सबस्क्राईब करा पुढचा ब्लॉग नक्कीच चांगला येईल